aktif Oke setelah tombolnya seperti ini buka Widi nah di sini kamu bisa membuat tool-tool seperti ingin mem membuat browser sebanyak mungkin juga bisa di sini guys buat motor YouTube berbagai macam lah pokoknya ini saya akan kasih paham guys lagi handphone saya guys belas sampai 1000 wattnya guys <laughs> aduh aduh oke lah sekian dari saya guys terima kasih jangan lupa subscribe ya guys komen share jika perlu see you